Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün boranı plov bişirəcəyəm. Bişirdiyimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. 5 stəkan düyü üçün 700 qram borana götürmüşəm. Boranını əvvəlcədən yumuşam. Baxın bu şəkildə qabığını soyuruq. kubik şəklində doğradıq. Bütün buranını bu şəkildə doğrayırıq. Buranını doğradıq. Baxın bu şəkildə doğradıqdan sonra mən qeyd eləmək istəyirəm ki, düyünü 3 saat öncə mən ıslatmışam ki, daha yumşaq olsun. Doğradığımız boranları çiy düyünün üzərinə əlavə edirik. Müzik Ehmalca qarışdırırıq ki, bərabər paylaşsın. Düyü və boranı qarışılığını qazanımıza əlavə edirik. Boranı plov cənub mətbəxindəndir, bildiyimiz kimi. Bir neçə növü var pişirmə qaydasının. Bugün mən sizinlə daşma plov hazırlayacağam. İndi isə başqa bir qazanda 200 ml-lik stəkanla 2 stəkan süd əlavə edirik. Zövqə görə duz, bir qədər sarı kök, Oranının şirinliyindən asılı olaraq şəkər tozu əlavə eləyirik. Bu dəfə mən 2 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə etdim. Siz də baxın, əgər boranı çox şirindirsə, 1 qaşıq da əlavə eləyə bilərsiniz. Bu qarışığı odun üzərində qaynamağa qoyuruq. Artıq qaynara düşdü. Qaynara düşən kimi altını söndürürük və qarışığımızı isti-isti qazanımıza əlavə edirik. Müzik Su bu şəkildə qazanın üzərinə çıxmalıdır. Daha doğrusu düyünün üzərinə çıxmalıdır və qaynamağa qoyuruq. Boranı plov bildiyimiz kimi hissə verilmiş balıqla yeyilir. Ən çox qəşəm balığından istifadə olunur. Balığın hazırlanması üçün biz balığı başından və quyruq hissəsindən ayırıram. Kimdə varsa, baxın bu cür kağız paketlərdən istifadə edə bilər. Yoxdursa, kağızın özündən də istifadə edib balığı ona bükə bilərsiniz. Paketin içərisinə balığı qoyun. Bu şəkildə bükdükdən sonra sobada alt-üst olmaqla 200 dərəcə temperaturda 20 dəqiqə pişməyə qoyuram qaynamağa başladığı andan görürsüz artıq taxta qaşıqla baxın bu şəkildə bu şəkildə yuvalar qururuq. Və ora şit yağlardan əlavə edirik. qazın xodunu bir qədər alırıq və qazan qapağını çay dəsmalına büküb dəm almağa buraxırıq. Aşımız demək olar ki, hazırdır. Düyülər dəndəndir. Altını söndürürük. Aşı süfrəyə verəndə ərinmiş kərə yağı da əlavə eləyirik. Buyurun, siz də bişirin. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək.